අයිබෝවන් කාලීන පුවත් වාර්තාකරණය අංක එක සියතු දැසන පුවත් විකාශයෙන් ඔබ හමුවන මම අර්චනා පීරිස්. ප්‍රථමේ නවදහනය පුවත් සිරස් තල වෙත. රටට අවශ්‍ය මැදමාවතක් සජිත් කියයි. විකල්පය මොකක් විකල්පය තමයි මැදමාවත. වාහනවල ආදෑම් බලපත්‍රය වසර පහක් නැතිනම් බ්ලක් ලිස්ට්. උසස් පෙළ විභාගේ විෂයන් දොළහක පිළිතුරු පත්‍රෑගේ මැරඹෙයි. ප්‍රථමයෙන් දේශය පුවත්. දෙදස් විසි දෙක උසස් පෙළ විභාගේ විෂයන් දොළහකට අදාළ ඇගේම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරල් අමිත් ජයසුන්දර පවසනවා. ඒ මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්. කෙසේ වෙතත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය පවසන්නේ මේ දක්වා Tamanට පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාව සඳහා කැඳවීමක් කර නැති බවයි. රජයේ බොදු ප්‍රතිපත්තියට විරෝධය පළ කරමින් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් පසුගිය මාර්තු 9 වනදා සිට වැඩවර්ජනයක නිරත වුණා. ඒ හේතුවෙන් උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගීමේ කටයුතු වලට බාධා ඇති වුණා. පසුගිය පෙබරවාරි 17 වනදා උසස් පෙළ විභාගය අවසන් වුණා. පිළිතුරු පත්‍ර ඇගීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබුණේ පෙබරවාරි 22 වනදා සිටයි. ඒ අනුව පිළිතුරු පත්‍ර ඇගීම් කටයුතු දින 72කට අධික කාලයක් ප්‍රමාද වුණා. කෙසේ වෙතත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් මේ වන විට සිය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලින් වලින් නියබත් වී තිබෙනවා. විභාග කොමසාරි ජෙනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටියේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය සිය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලින් ඉවත් වී පිළිතුරුපත් ඇගීමේ කාර්ය හා සම්බන්ධ වීමට ගත් තීරණයට සිය ස්තුතිය පළ කරන බවයි. මේ වන විට විෂයන් 12ක ඇගීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවයි ඔහු එම නිවේදනය සඳහන් කර ඇත්තේ. එසේම සෙසු විෂයන්ගේ ඇගේම් කටයුතුද කාර්යක්ෂමව අවසන් කර දෙදහස් විසි දෙක අප සොසස් පෙළ විභාගේ ප්‍රතිඵල කඩිනමෙන් නිකුත් කිරීමට දායක වන ලෙස ආචාර්යවරුන්ගේ විභාග කොමසාරිස්වරයා ඉල්ලා සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය පවසන්නේ රජය උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාවට මූලිකත්වය දෙන්නේ නැතිව දේශපාලන උවමනාවන්ට අනුව කටයුතු කරන බවයි. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග සියල්ලම අතහැරලා මේ වෙනතුරුත් මේක කඩනමින් අවසන් කරන්න කිසිම තීරණයක් අරගෙන නැහැ. මේ වෙනතුරුත් ඒ ආචාර්යවරුන්ට දැනුවත් කිරීමක් කරලා නැහැ. අපි පැහැදිලිවම කියනවා මේ ආණ්ඩුව මේක මේ රටේ මහජනතාව නොමග යවමින් මහජනතාවගේ ප්‍රසාදය ලබා ගැනීම සඳහා මේක දේශපාලනිකව පාවිච්චි කරා. අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියන මේ ආණ්ඩුවට මේ කටයුතු වහාම අවසන් කළ යුතුයි. මේ දරුවන්ගේ උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර කඩනමින් බලලා අවසන් කළ යුතුයි. අද හෙට දිනේදී මේ උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර අධීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ නියම කළොත් ඒක මාසකට ආසන්න කාලයකින් අවසන් කිරීම හැකියාව තියෙන. ඒ නිසා අපි හිතනවා ජූනි මාසයේ වෙනකොට මේ ප්‍රතිඵලත් නිකුත් කරන්න මේ ආණ්ඩුවට පුළුවන් වෙයි කියලා විවිධ චෝදනා නගමින් අපහාස කරමින් ඉන්නේ නැතුව තවදුරටත් මේක දේශපාලනිකව පාවිච්චි කරන්න නැතුව කඩිනමින් මේ උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර පරීක්ෂාව ආරම්භ කරන්න කියන එක මේ ආණ්ඩුවට අපි පැහැදිලිවම කියනවා. මේ වන විට වාහන ලක්ෂ විස්සකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වසර පහක් පුරා ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගෙන නැති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඉදිරියේදී අදාළ වාහන අසාධු ලේඛන ගත කර දෙපාර්තමේන්තු තොරතුරු පද්ධතියෙන් ඉවත් කරන බවයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ ප්‍රකාශ කළේ. වසර පහක් පුරා ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගෙන නැති වාහන අසාදුලේඛන ගත කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා. මේ ලෙස අසාදුලේඛන ගත කරන මෝටර් රථ පිළිබඳ තොරතුරු මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු පද්ධතියෙන් ඉවත් කිරීමට ඉන් අනතුරුව කටයුතු කරන බවයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජෙනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ ප්‍රකාශ කළේ. මේ වෙනකොට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ අපේ වාහන ලියාපදිංචිලා තියෙනවා ලක්ෂ 83කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. අපි පහුගිය කාලේ හොයලා බලපුවාම QR කේතය යටතේ තෙල් ලබා ගැනීම සඳහා වාහන රෙජිස්ටර් වෙලා තිබුණේ ලක්ෂ 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ලක්ෂ 20කට ආසන්න වාහන ප්‍රමාණයක් රෙජිස්ටර් වෙලා තිබුණේ නැහැ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා. සියලුම පළාත් සභාවලින් වසර 5කට එහා පැත්තේ ආදායම් බලපත්‍රය ලබා නොගෙන තියෙන වාහන සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු එකතු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි ඉදිරියේදී වසර 5කට වඩා ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගන්න නැත්නම් එම වාහන අසාධු ලේඛන ගත කරන්න පළවෙනි පියවර මැතිවර හැටියට සාදුලේඛන ගත කරලා එම වාහන ඇණිය පිළිබඳව අදාළ දිස්ත්‍රික්කවල සිටින මගේ මෝටර රථ පරීක්ෂකවරු මාර්ගයෙන් සොයා බලලා ඒවා භාවිතයට නොගෙන සහ භාවිතේ නැති තත්ත්වයක තියෙනවා නම් ඒ සියල්ල පද්ධතිය තුලින් අවලංගු කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු ලෑස්ති කරන්න කටයුතු සිදු කරමින් යනවා වර්තමානයේ රටට අවශ්‍ය මැදමාවතක් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. මැදමාවත හෙවත් සමාජ සාධාරණත්වය ස්ථාපිත කරන මිශ්‍ර ආර්ථික ක්‍රමයකට යා යුතු බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. රටට පොදුවේ බලපෑම් සිදුකරන කාරණා සම්බන්ධයෙන් පොදු එකගතාවයක් ඇතිකර ගැනීමේ අරමුණින් පිහිටුවාගත් විපක්ෂයේ පොදු එකමුතුවේ විධායක කමිටුව රැස් වුණා. ඒ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම රැස්වීමට විපක්ෂයේ නියෝජනය කරන පක්ෂවල නායකයින් රැසක් එක්ව සිටියා. මහ බැංකු පනත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ඇතුළු කරුණු රැසක් සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. අපිට තියෙනවා ආර්ථික දැක්ම පිළිබඳව පොදුවේ ගත්කල අන්ත දක්ෂිනාංශක ප්‍රතිපත්තිය තියෙනවා. අන්ත දක්ෂිනාංශක ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන්නේ අන්තවාදී ධනවාදය, ලුම්පන් ධනවාදය, ගජමිතුරු ධනවාදය, නියෝලිබරල් ධනවාදය උඩ ශක්තිමත් කරාම අපි ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් මේ පහලට හැමදේම කාන්දු වෙනවා. එතන අපි නෑ. ඒ ප්‍රතිපත්තියේ අපි නෑ. ඒ එක අන්තවාදී දැක්ම. අනිත් අන්තවාදී දැක්ම තමයි හැමදේම කරන්න ඕන රාජ්‍ය අන්ත සමාජවාදී රජය තමයි හැම තීන්දුවක්ම ගන්නට ඕන. රජය තමයි ව්‍යාපාර කරන්නට ඕන. රජය තමයි මේ රටේ ආර්ථික ක්‍රියාවලියේ සියලුම කේන්ද්‍රස්ථාන ටික ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕන. අපි එතනත් නැහැ. එතන විකල්පය මොකක්ද? විකල්පය තමයි මැදමාවත. විකල්පය තමයි තුන්වෙනි මාවත. ධනවාදී ක්‍රමවේදය තුලින් ඇතිවන anomalies ඇතිවන ඌනතාවයන් ඇතිවන දුර්ලතාවයන් නිවැරදි කරගන්න සමාජ සාධාරණත්වයේ කේන්ද්‍ර කරගත් වැඩපිළිවෙලකට යන්නට මෙම රැස්වීමෙන් අනතුරුව පක්ෂ නියෝජිතීන් මාධ්‍යට මෙලෙස අදහස් පළ කර සිටියා විපක්ෂයේ නායකයන් සිල් දෙනාම එකතු වෙලා සාකච්ඡා කෙරුවා ලබන සතියේ එන පනත් ගැන අපි අවසන් තීරණයක් හිට ගන්නවා මහා බැංකු පත්ත ගැන සංශෝධන 45ක් තියෙනවා ටිගේ සංශෝධන 45 ගැන විවිධ මත තියෙනවා. කියන්නේ විරුද්ධ ඡන්දය දීම මත නැත්නම් නැති ඒක තමයි අපසත් දෙන්නේ. මහා බැංකුවට ස්වාධීනත්වයක් තිබිය යුතුයි. එම පනත අනුව අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලවලට පත් කරන්නේ සියලු දෙනාම විධායකයවත් කරන්නේ. ජනාධිපතිතුමාවත් කරන්නේ. ඒක පැත්තකින් කියන ස්වාධීන වෙන්න ඕන කියලා. අනිත් පැත්තේ ජනාධිපතිතුමා තමයි පත්වීම් රාශියක් කරන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අනුව මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතිකම දෙන්න ඕන විපක්ෂයට. විපක්ෂයට කිව්වාම විපක්ෂයේ යෝජනා කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙන්න ඕන. දැන් ආණ්ඩුව හදන්නේ ආණ්ඩුවේ රෙදි හොදන විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙකුට මේක දෙන්න. ඒ විපක්ෂ මුතුපත් න්‍යායාධිකත්වයක් ඉන්නවා. ආණ්ඩුවේ රෙදි හොදන කට්ටිය ඉන්නවා විපක්ෂේ. ඉන්නවා ඉන්නවා. ඒක තේරෙ විදිහ 아무තේ කියන්න ඕනේ නැහැනේ. දුස්තර මාත්‍යල නෙමෙයි ආණ්ඩුව මේ ණය ප්‍රතිවගත කිරීමේ හරහා දේශීය ණය ප්‍රතිවගත කිරීමේ මගින් අර්ථසාධක අරමුදලට ඒ වගේම විශ්‍රාම අරමුදලට එල්ලවෙන තර්ජනය හා එයින් ජනතාවට වෙන බලපෑම නවත්තා ගැනීම සඳහා අපි ඒකාබද්ධව ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ මූලික වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. ජාතික ජනබලවේගයේ සහභාගී වුණේ නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුවෙන් වෙන් වෙච්ච විපක්ෂයේ වාඩිලා ඉන්න කණ්ඩායම් ගණනාවක් සහභාගී වුණා. ඒත් එක්කම සමග ජන සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන නියෝජිතයන් හිටිය මේ දෙපාර්ශවය අතර තමයි අපි අදහස් වමාරුනේ ඉතින් අපි බලනවා ඉදිරියේදී සෙසු අයත් සම්බන්ධ කරගෙන වැඩ කරන්න. ඇද විශේෂයෙන්ම මහ බැංකු ස්වාධීන කිරීම මහ බැංකු පනතක් අලුතෙන් එන IMF එකේ කොන්දේසියක් විදිහට ඒ වගේම ඉස්සරහට එන්න නියමිතව තියෙනවා ත්‍රස්ත විරෝධී පනතක් ඒ වගේම ඊළඟට එන්න නියමිතව තියෙනවා දූෂණය මැඩලීම සඳහා පනතක් මේ පනත් සම්බන්ධව එකිනෙක පක්ෂවල ස්ථාවර මොනවද කියන එක ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. මහ බැංකු පනත සම්බන්ධව බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මහ බැංකු පනතේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අදහස් වලින් මහ බැංකුව විදායකයෙන් ස්වාධීන කිරීමට දරන උත්සාහයක් කියලා විවස්ථාදායකයනුත් ඒක ස්වාධීන කරන්න හදනවා. ඉතින් ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මහ බැංකු පනතද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින්ම සංශෝධන 45ක් විතර යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ව්‍යවස්ථා විරෝධී කියලා පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව තවත් සංශෝධන කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා බලලා අපි අවසාන තීන්දුව ඊට කලින් ගන්න අපි කෙසේ වෙතත් අපි හිතනවා මේ මහ බැංකු පනත හදිසි ගෙනීම හරහා විශාල අසාධාරණයක් වෙනවා කියන රජය විශාල අනපනත් ගණනක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒකම මුල්‍ය අරමුදලත් එක්ක ආපු එකඟතාව මත රට ඉතිහාසයේ පෙරණි වූ තැනකට ගමන් කරමින් තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය හැටියට ඒකාබද්ධ ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකිද ඒකාබද්ධ ස්ථාවරයන් ගත හැකිද කියන ඒ ප්‍රයත්නය වෙනුවෙන් තමයි අපි විපක්ෂ නායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්ුනේ. ත්‍රස්ත විරෝධී පනත හරහා රජයේ දැඩි මර්ධනයකට සූදානම් වන බව අර්ගලයේ නීතිඥයින් පවසනවා. රජයේ මෙවැනි ක්‍රියා පාලනය කිරීමට ජනතාවට විශාල ශක්තියක් ඇති බවයි ඔවුන් අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කළේ. මේ රටේ ජනතාවගේ ජන ජීවිතය තුළ කඩා වැටීමට පාලකයා දෙන පිළිතුර ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් වගේ මර්ධන පනත් වලින් ගෙනල්ලා මේවා කතා කරන එක වහන එකද පාලකයෝ සංවේදී වෙනවා වෙනුවට අද ඒ අය කරන්නේ මේවා කතා කරන අයව මර්ධනය කරනවා අද ප්‍රබල විදියට මාධ්‍ය වේදීන් මේ මර්ධනයට ලක් වෙලා තියෙනවා ඉතින් අපි පාලකයින්ට කියනවා මර්ධනය තුලින් මේ දේවල් යටපත් කරන්න බෑ කියන කාරණාව. අපි රටේ මිනිස්සුන්ට කියනවා මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න නම් වගකීම රටේ මිනිස්සු ගන්න ඕන. මොකද අපිට පැහැදිලි උදාහරණ තියෙනවා. මේ රටේ අරගලය විදියට ක්‍රියාත්මක වුණු ජනතාව මේ රට තුල වෙනස්කම් කරන්න පටන් ගත්තා. මේ පාලකයාට දැනෙන්න දේවල් කරන්න ගත්තා. හෙට එළඹෙන්නේ මේ රටේ අරගලයට පහර දීලා අරගලය විනාශ කරන්න හදපු මේ පාලකයෝ ඒ අරගලය සදාතනිකව රටේ මිනිස්සුන්ගේ හිත් තුළ නිදන් කරපු දවසක් තමයි මැයි නම වෙනිද කියන්නේ. එක්ස්ප්‍රල් නෞකාව ගැන බොහොම පැහැදිලිව අපි වරින් වර වරින් වර මතක් කරනවා. ඔය සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් වේවා, ජනමාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් වේවා, ඒකන කතා කරන පරිසර සංවිධාන දීවර සමුළු එ මොනවාලාරි ඉන්න මිනිස්සුන හිංසා පීඩා කරන්න හදන්න එපා ඒ මිනිස්සු කතා කරන්නේ මේ රටට හිමිවෙන්න තියෙන ඩොලර් බිලියන් හයකට අධික මුදලක් ගැන අපිට කියන්න වෙනවා එහෙම ගහන්නේ මර්ධනය කරන්නේ වාරණය කරන්නේ ඒ ඩොලර් බිලියන 6ට වංචාවක් කරලා අතයටින් සල්ලි අරගෙන යම්කිසි ගනුදෙනුවක යෙදලා ඉන්න ආයතන වෙන්න පුළුවන් නිලධාරීන් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඩොලර් බිලියන 6ක් කියන්නේ කජුවට කොස්සට නෙමෙයි. මතක තියාගන්න. අපිට IMF එකෙන් හම්බෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 2.9යි. රටට හිමි විය යුතු ඒ මුදල එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ වන්දිය ලබා ගන්න අඩුමතරමේ රටට මේ මොහොතවත් තමුන්ගෙන් වෙන්න තියෙන යුතුකම ඉෂ්ට කරන්න කියන කාරණේ අයි බොහොම පැහැදිලි කියනවා. එම පුවතත් සමගින් සියත උදෑසන පුවත් විකාශයේ මින් නිමාවට පත්වනවා. ඔබට සුබ දවසක්.